Hai teman-teman, selamat datang di video gue Hari ini adalah vlog hari pertama saya Agak kaku dan gugup <laughs> Karena nggak tau mau apa dia omongin Oke okay. Tanpa basa-basi hmm, Aku mau buat video challenge Ada beberapa teman aku yang ngechat di WA Katanya minta tolong dilukiskan Oke okay. Kita lukis tapi di sini aku nggak melukis aslinya aku hanya bisa melukis dia jadi kayak kartun kartun gitu ya um, untuk teman-teman yang melihat lukisannya nggak terlalu bagus mohon maklum lah saya belum profesional masih amatiran jadi oke okay, kita lihat lukisannya ya itu dia lukisannya maaf belum terlalu bagus